Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan dan hari ini kita kembali semula Dalam preview sejam Kita akan main game yang bertajuk Construction Simulator ha, Dah lama tak main game simulator ni Tanpa buang masa, jomlah New profile, choose character Okay, kita boleh pilih character uh, Kita ambil yang handsome sikit right? Ha, yang ni Oh kita boleh tukar Oh kita boleh tukar Alright accept Oh kita boleh <laughs> oh, Okay PPE colour warna kuning lah kan Helmet Kasih Oh helmet tak ada custom Alright glass Ya yeah, macam tu Okay Right uh, ah, And then rotate character Accept Name Software Jom Oh boleh main multiplayer game ni Wow Create a new company Kita akan buat company dekat uh, US Alright uh, And then accept Kita company kita lambang hmm, Pencil dan juga pembaris Alright Nama company kita Labu Co. Labu Co, Alright uh, Start a single player game Let's go So game ni construction simulator lah Maksudnya kita bina-bina lah Tak tahulah kita bina apa uh, Tapi dalam masa sejam ni hopefully Kita dapat Bina sesuatu yang Gempak lah Alright Bukanlah bina rasanya Macam repair-repair je kan A one horse town Alright Baca lah bawah tu Okay Door escape The owner of small Construction Okay Ini macam dekat apa Dalam GTA je punya map Tu aku nampak kat bawah tu Oh dia ada ni juga ke apa Macam uh, First person Third person Oh bukan aku bukan yang tu Aku yang ni We Continue Alright Move camera Use AD to move Okay Follow the marker And speak up to him. Alright Biasalah ini ini grafik paling paling bawah. Medium kot. Ah, good to see you again. Oh, ada voice Your over eh. Your help is most <laughs> welcome. I'm having a tough time keeping up with all the work. All right. Do you know how many people around here are frustrated and thinking of moving away? If things keep going like that, this place could become a ghost town. Oh, ah, patut kita buat apa? Buat rumah ke apa? The water supply broke down this morning. it seems there's a crack in the pipeline. Mm. So if you want to help give people here another chance, let's fix the water line first. Get in your tractor and go to the local building supply store. Baila. You'll find a new pipe section there, ready for pickup. Just follow the navigation to get there. In the meantime, I'll head to the pipeline and take a closer look at the damage. Okay, so kita akan membaiki pipe. Alright, membaiki pipe. Oh, mouse-nya. Okay. Oh, dia macam ni lah. Mana traktor? Traktor? Oh, tu traktor. Okay, mouse dia macam terkeluar lah, guys. Macam biasa lah game macam ni. Maybe aku kena... Okay. Alright. There go. Kita masuk. Okay, macam biasa lah kan. Bawa kereta pun tak kata kerti pun. Bawa, bawa lori sama je. Alright. Kita nak pergi ke kedai katanya. Nak beli pipe baru. Wah, ada kamera eh? Tak tahulah nak tukar kamera macam mana. Oh, itu macam scan. Aku tak tahu nak tukar kamera macam mana. Zoom? Entahlah. Tak apalah, nampak first person macam ni pun cantik. Eh, third person macam ni pun cantik juga. Ni ke kedai ya? Oh, oh. Ah. Ingat masuk ikut depan ni. Eh, macam salah jalan je. Oh, kena couple. Okay. Alright, masa tu bermain Euro Truck. Oh, oh. Uh. Ya, yeah, mouse. Mouse dia suka terkeluar lah, guys. Mouse dia suka terkeluar. Macam mana aku nak main ni? Okay. Space. Okay. There you go. Maybe aku patut pakai controller kot. Mungkin. Right. Tractor semi trailer. You must therefore cargo trailer, a bulk trailer or machine trailer for the transport. Alright, so kita kena pilih lah kan. Multi trailer can carry both vehicle and cargo on the loading area. Alright. Okay, next. Coupling, okay ni kita dah tahu dah. Coupling, uh, context menu F. Okay, kalau nak coupling F. Uh, okay, lower F juga. Context menu, kita banyak kena pakai F, okay. Uh, refueling or repair process uh, auto- automatically refuel start the refuel at the at the pump as usual okay so the trailer does not be does not need to be refueled cargo trailer transport medium b to very heavy heavy c Ini brought from the steel dealer okay so ni untuk cargo trailer banyak juga benda ni crane uh, loading crane load ada uh, weight b okay b kalau c macam mana Oh C tak boleh Okay C Tak boleh angkat Guna crane uh, Function mod Okay F And transport visible hook Crane hook To access the crane hook W and S And then uh, A and D Okay Extend and hook By holding Apa tu? Oh, kiri dengan kanan. Okay, tu pakai juga lah hero. Press space to unhook a loop. Placeholder, okay. Leave to mark position. Left shift to rotate. Okay. I guess uh, that's that's good. Okay, across okay good. Hopefully. <laughs> when you already come to the pipeline, install the new connecting line here. Alright. I'm ready. Oh yeah. Aku dah bawa truck ni Okay Aku tak tahu macam mana nak tukar Kamera punya uh, Ni Punya pandangan Okay tapi tak takpelah Kita tengok pandangan ni je lah Tapi susah juga sebenarnya Sekejap Biar aku check uh, Setting Control Kamera Kamera Kamera Kamera ah, Kamera uh, mod K Okay There you go Ah, Baru dah rasa macam Terak dia okey sikit kan ha. Sekejap dia suruh aku U-turn ke Oh tak tak tak tak Jalan straight Alright Okay nampak lah baru-baru senang sikit nak bawa Oh Okay sampai Lepas tu park tractor Park Panjang betul lah menetang ni Wow, wow, wow, okay. Besar juga tempat parking dia. Dah lah kot. Yes. Trailer sudah pun dipakai. Oh, ni ke paip ni? Aku ingat paip kecil je. Punya paip besar. Alright. Tak apa. Kita teruskan perjalanan. Okay. Crane. Okay, for sure. Leave the construction machine with G. Okay. Jadi aku kena masuk dalam crane kan. Nah, of course okay. Lah Mobile crane switch between the driving mode and function mode by okay. Context menu. Oh. Change mode. There you go. So function mode. Selepas tu Uh, in the manual, you can find automation. Alright. Dia apa yang tadi? Ni apa? Oh, ni tu turun. Okay, okay. Yeah, I guess. Kita okay je. Tak ada masalah. Saya nak uh, extend? Yeah, like that. Yup, yup, yup. Oh, oh, oh. Dia turun Okay lepas tu Load the damage pipe Macam mana nak angkat park select function mode you can raise rotate the base of the crane with D and A lower and raise press space oh, okay Hop Okay turun Mana hook dia? Oh hook dia baby Alamak Sini ke? Yo yo yo yo jap jap jap Okay Okay turun Turun Okay and then Ni kalau betul-betul ni habis minyak ni Haa Okey, turun. Ya, aku tak tahu macam nak hook. Left shift. Rotate the attached load. Alright. Kat mana hook dia? Atas ni. Oh, tu lah. Okay, I see. Ah, uh, aku tak tak nampak tali dia. So aku tak tahu kat mana nak hook. Okay, now I know. There go. Ah, uh, and then there go. There we go. Let's go atas and then Ya, ini kerja mudah. Tapi biasalah orang-orang baru mula-mula ni memanglah kan. So aku nak kena sambung ke mana? Oke. Ah. Ke atas. Bahaya ni. Oh, aku sepatutnya ambil yang damage dulu kan? Yap. Aku rasa aku dah salah. Tak apa. We must be closer to the ground. Dah. tengok Bila <laughs> dinamakan tak reti Menjadi Construction yang tidak berjaya Okay eh? Turun turun turun Okay There Aku kena ambil yang rosak dulu Kenapa aku pergi ambil yang tu Okay Macam mana tah ke belakang tadi nak pindih kan ni atas bawah Ya aku kena ambil ni lu, Kena load yang ni Alright There you go Okay dekat dah Okay Alright lepas tu Kita turun bawah dia ke kanan Ke kanan Alright, macam mana ni? Okay, okay, aku dah sampai atas ni, okay? Okey dah. Space. Angkat. There you go. Ha. Finally guys. Berjaya juga. Load the defectify to the loading area. Okay. Okay, there you go. Mari kita masukkan pipe yang lama okay maybe okay tinggi sikit tinggi sikit ah aku rasa aku dah faham dah control dia biasalah mula-mula kan oh kenapa tak boleh extend lagi ke depan ni kenapa tak boleh yang tu ke depan okay tarik S Ya, aku perlukan Ya, like that S Alright, lepas tu Salah Alright, kenapa jauh sangat ni pandangan ni <laughs> Alright, depan lagi Okay, oh Okay, aku nampak dah pandangan dia kita pergi ya okey dah dah boleh dah guys tak boleh okey okey okey okey aku tak nampak okay, kita patah balik maybe yep yep yep yep There you go! Ha ha ha! Nampak kena fokus eh. Place the new pipe. Alright. So aku keliru antara AD dengan A dengan uh, da, apa AD dengan WS sebab apa ni? Uh, sebab dia punya apa biasalah orientation dia kan. So S tu bagi naik turun naik turun tapi yang ni pun naik turun naik turun juga. Ya, yeah, okey. Kita patah balik dulu Kita Okay Sempitkan itu Alright And then kita naik atas sikit And then kita gerak Ke sana sikit Yup Then kita maybe Extendkan sikit Yup Oh tadi dah dapat dah There go Okay Kita extendkan dulu Jauh ni Jauh jauh jauh And uh, kita gerak slow-slow Hati-hati baik-baik Nasib lah tak ada orang kat sini guys. Kalau ada orang Wah, okey ni perfect, ni perfect. Okay, ini perfect. Ini perfect. So aku just kena extend. Nanti aku drop je. Yes. Oh. Ah, uh, maybe belakang sikit. Nasib baik tak ada orang. Kalau tidak memang matilah. Semua kena apa? Kena bunuh dengan aku Alright There Yes Nampak tu Lebih pantas daripada sebelum ni Alright <clears throat> So enter the tractor Drive mod Yeah The all the component must be reset Apa ni maksud dia Oh okay reset je okay So aku dah masukkan tractor Oh ya yeah, ya yeah. okay Aku tukar ke tempat lain Okay settle dah Kita punya uh, pencucian Pencucian pula Repair pipe ni uh, Siapa sangka kita dapat repair dalam masa 20 minit Okay Ingatkan kerja ni je aku buat uh, ha, Asyik baik Alright Sekejap Traktor Traktor bukan Dia kata enter the tractor Ni kira traktor ke? Bukan kan ni truck Dispose the damage pipe Okay Jom Marilah kita pulang Dia punya camera rotation ni memang pelik sikit lah Dia macam lock eh Tapi okay lah So far game ni memang technical gila Right Tapi boleh boleh di ni lah Boleh di pelajari, Dipelajari ya, eh Dia kena ada imagination ah. Ya side mirror pun tak ada ni Aku rasa aku turn off side mirror So that's why lah tapi kita akan agak-agak Kita akan cuba ambil lajak agak-agak Kalau dalam game ni ada summon memang GG lah Tapi rasanya tak ada kot Okay kita akan hantar Pipe yang rosak ni Kita akan hantar ke mana pun tak tahulah Jalan straight kita tengok Ooh, Tapi kalau boleh kamera dia tu dekat sikit pun cantik kat lah macam ni Tak apa cantik sangat Memanglah Apa Kalau boleh macam Adjust banyak Angle Okay Right Lepas tu apa nak kena buat Park tractor Okay park je Oh aku ni ikut Ni Kun Yeah Building yard discover There you go Yo, hey, what up? Lama tak jumpa. I'm relieved. Thanks to your quick action replacing that broken piece. Yeay, air dah ada balik. Masalah tak ada air ni nak berak macam mana? Ha. Since we're finished here, maybe you could give me a hand with something else. Boleh, boleh. Old Joe owns a rundown motel on the outskirts of town. I've been promising him for a while that I would do some renovations on the place. Okay, okay. Be a good fella and drive the flatbed truck over there. Flatbed truck. I'll follow behind and tell you what needs to be done. Alright. So kita akan pergi ke motel. Enter flatbed truck. Oh ni. Eh mouse ni aku tak boleh betul lah. Kenapalah setiap game kena ada mouse macam ni Macam mengganggu Mouse yang keluar daripada skrin Kenapa? <laughs> Alright kita bawa uh, truck kecil pula kali ni Kan truck kecil kan So kita boleh uh, kita boleh merempit Merempit di sini <laughs> Merempit membawa truck Ya tenang Chill Cozy game ni Tapi tak cozy jugalah Kalau kau tak tahu nak buat apa Pening jugalah Sebab kontrol dia boleh tahan banyak Okay Dia orang akan berhenti untuk aku Sebab aku truck Aku besar Jadi dia orang kena berhenti untuk aku Okay Ya bawa, bawa macam ni senang sikit nak kontrol Oh sampai dah ke? Oh sampai dah Ha ini dia motelnya uh, Speak with him So sound, soundtrack dia macam tak kena sangat Bagi akulah <laughs> eh, Macam game Ada seruling-seruling kan Dia kena soundtrack dia kena macam ganas sikit Sebab kita construction I don't foresee any big problems. Joe's also been after a new sign on the motel roof for a while now. Ah, something that travelers can see baru. clearly from the highway. Motel sign. As it happens, there's a hotel in town that's about to be torn down. That sly fox Joe picked up the neon sign letters cheap, and a crane operator on the construction site opposite owes me a favor. Drive by there later to pick up the letters. All right, kita ganang be. Let's take care of the forecourt. I have a roller ready for you. Roller? So get in and start compacting. Ooh, roller. Uh, enter the soil compactor. Soil compactor. Oh, sana. Oh, aku suka roller. Ya, aku suka roller weh. Compact gravel. Dia jalan je kan? Ha, jalan je. Ah, asal tak? Tak ada pun. La compré, güey. Aku kena rata kan ni. Dia nak tar kan eh. Nak tekan apa? Untuk compactkan gravel. Aku tak tahu. F1. Uh, ah, steering reset horn light. Okay. Camera distance Okay kita tengok macam mana pakai Okay uh, Oh kena activate Compacting function Lupa pula Lupa nak activate Alright jom kita compact Ya yeah, Kita ratakan Yup Yup Ratakan Woo Lagu nak epic pula kan eh. Okey, lepas tu kita pusing. Okey, sabar. Kita tutup competing. Ya, lagu epic sangat ni, tak boleh. Right, then kita patah balik. Kita ratakan bahagian sini pula. Ah, nampak tu guys, hebat tak aku rata guys. <laughs> Ha. Biasalah pekerja baru eh orang kata. Biasalah, okey. There go. Alright, kita teruskan merata Bukan kan? kita meratakan lah kan technically Ya, dia punya bunyi pun macam bunyi real eh Bunyi construction real eh, bising eh Ya Itu dia Aku suka boleh switch-switch ni Kerana kita akan patah balik Alright, kita akan uh, rotate pula. Kita ratakan belah sini. Boleh ke kalau ratakan tempatan balik? Mesti boleh kan? Kerja baru, sorry lah. Okay. Eh. Sain tak adalah pandai mana. Okay. Ah, macam ni oh, dah nampak sikit Nak ratakan belah mana Ya yeah. Baru nampak kerja sikit Okay Kita cover-cover dulu yang mana Tak boleh cover lagi Okay maybe sini Okay Cover sikit Alright dia we go Okay kita akan pusing ah, Macam ni baru senang kawal Barulah kita rasa Macam kita bekerja Okay sekarang kita akan pergi sebelah kiri pula Alright Ya kamera dia suka reset-reset ni Aku tak boleh sebenarnya Okay Ya dia suka reset Boleh tak aku tutup kamera reset ni Mungkin boleh tapi tak apa Itu adalah salah satu cabaran Kerja tengah-tengah panas ni Alright Nampak tu guys Yes Okay aku rasa elok kita cover yang ni Okay Yup Cover yang ni sampai habis Betul Yes Okay Competing disable Oh memang lah Sebab keluar daripada ni kan uh, Bagus lah Oh dia auto disable Tak real lah macam tu And Ya yeah. So jom kita Menuju Ya Allah Okay kita menuju ke area ni pula Boleh masuk ke tak ni Okay boleh Alright There go Ya aku patutnya uh, uh, Fokus dia belah kanan ni Sekali lagi Sekali lagi Yes Lengkap Yup Lengkap Okay jom kita masuk truck ni mudah aku dah merata, meratakan kawasan tu. Drive to the Monument Hotel. Right, mari, mari, mari. Mari kita ambil uh, huruf-huruf tu. Kalau sempatlah, sempat lagi. Baru-baru 30 minit. Sempat, sempat, sempat, sempat. Okay, kita preview sejam ni at least. Kita tunjuk motel tu siap. Kira kesian motel tu Yeah, lagu dia tenang sangat Okey lah tak nak bagi aku stres kot Tapi tak ada stres lah dia pun Cuma nak tahu uh, setiap truck tu macam mana Dia punya kegunaan dia kan So macam flatbed ni memang Wah dia tempat ni lah isi minyak Flatbed ni memang function dia untuk bawa barang lah guys kan? Ya nampak ni ah, Bukan bawa Oh dia boleh Oh Faham Okay Itu yang malas tu Nak tukar kamera ni Ya untuk Oh untuk ambil juga Dia ada crane juga Dia ada mini crane Ni apa berhenti ni Laju sikit bang bawa Slow sangat tu Tengok aku ni ah. Makan jalan Tak ada orang makan jalan lah Allah Allah Allah Allah. Eh betul ke aku nak bawa ni? Betul ke? <laughs> betul aku lah eh. Kesalah salah kereta? Betul ke? Betul, betul betul betul. Ni dia ada tulis arah ni betul lah ni. Sekali bawa kereta pula lori salah. Boleh tak kita guna shortcut? tak boleh, tak boleh. Tak ada jalan pun. Okay, kita sampai di kawasan perumahan. Dia kata tadi ada hotel lama uh, yang mendermakan huruf-huruf tu. So, ya. Yeah. Terima kasih atas huruf-hurufnya lah. Banyak juga dekat map tu ada tanda soal. tu semua macam stesen minyak. Ataupun kedai supply. Mungkin lah eh. kan. dah sampai ke? Ada ada sini tak? Tak tahulah ada sini tak. Oh, hotel ni dah tutup. Ya. Yeah. Perk construction machine. Perk pula. Pak. Tak nampak guys. Kecil sangat. Oh. Ha. Okey, sudah? There we go. Monument Hotel. Oh, kita akan kawal ni ke? Tower Crane. Let's go. Tower Crane. Oh, ni. Okay. So, apa kita kena buat? Load later. Okay, macam nak turun Okay, dia nak urut apa Okay, urut tu Okay Okay, aku rasa aku tahu dah macam mana Okay je Okay, turun Depan lagi maybe Okay, okay, okay And then turun Turun Turun Okay kiri Depan lagi Yes yes yes And then kiri Yup Itu dia huruf M Okay Pakcik tahu huruf ni Pakcik tahu huruf ni huruf apa Huruf M uh, Flatbed truck And then kita Turun Oh dia turun ni Okay turun mana Tatra ni aku dah tak nampak dah Turun turun turun turun turun turun Turun bawah lagi Oh tu dia Dia ke kanan Yes yes Oh gila gila train ni Train pula <laughs> Masuk aku apa Truck truck uh, Bukan truck Crane crane ha. Truck campur Crane jadi train bawah Kita turun Oh aku salah Bila dah buat yang first screen tu Kita dah tahulah macam mana dia punya Apa Cara-cara dia kan Okay There you go M settle Kita nak apa? Kita nak motel ke? Mungkinlah kita nak semua huruf Yang Mengeja motel Hopefully kita sempat pasang lah dalam masa sejam ni. Aku cuba buat sepantas mungkin. Alright. Tapi kalau rush-rush pun buat apa tak guna kan? Sebab nanti tak nampak. Sebab nanti apa? Aku tak nampak sangat. Ha, nanti lama juga sama je. Terus turbo. Oh, depan lagi ke? Okey, dia problem dia kadang-kadang dia tak zoom in tau. Ah. So bila dia tak zoom in tu okay maksudnya tak sampai lagi lah. Okey, depan sikit lagi. Ah, okay, dia kalau dah zoom in tu okay, okay. aku ambil je. Aku ambil mana yang aku dapat je. Alright <laughs> Aku ambil mana yang aku dapat je Right Yang awal tu susah Oh dia daripada hotel jadi motel Yang awal tu susah lah kot Yang huruf M tu Yang lain-lain ni dekat-dekat So aku tak ada kisah sangat So aku just kena patah balik apa yang aku buat je Ya okay yang ni yang ni senang Dia bila dia pandangan daripada atas Kita tak boleh nak agak tau Dia punya apa Tengok tu bayang Okay aku rasa ni okay There go Next one Teruskan Dia kalau dia zoom in tu maksudnya dah dekat lah Tinggal lagi tiga huruf Kita transferkan daripada Monument Hotel Jadi Motel je Oh, tu bayang-bayang tu aku dah tahu. Okey. Oh, aku rasa aku tahu dah. Macam mana? Okey, belakang sikit. And then kiri sikit. Depan sikit. No! Salah. Yup. Ah, and then turun. No! Turun. Okay. There you go atas bawah ni dengan turun bawah apa bawah atas dengan kiri kanan ni pening tak kadang-kadang tapi tak apa. Alright, kita dapat huruf O. Huruf O untuk semua. Okay, aku just kena main WS dengan uh, ah, aero atas dengan aero bawah je. Ini okey kita ni? Boleh, boleh letak macam tu tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh lah Oh Tak boleh Okay Bawah lagi Tak boleh juga Oh kena rotate ke It must be closer to the ground No Macam mana rot- Oh Oh oh ah, Tadi tu okay Ah. <laughs> oh so tak payah tepat sangat lah Tepi pun boleh Okay dua lagi huruf Dua lagi huruf Nampak memang struggle gila okay. Tapi macam ni lah Construction guys okay. Dia punya masa tu memang betul ah, Kalau yang master-master tu Memang ambil 20 minit Untuk cabut ni dah kau, kau bayangkan tinggi mana And then Orang yang buat kerja ni Dia nampak jauh gila tau Bukan, bukan ada orang instruct pun Tak ada orang pun Macam bagi tahu Oh dekat dah dekat ah. Okay aku nak kena Depan lagi aku rasa Rigor, rigor. okay. Turun. Okay. Alright, so aku nak kena pergi sini sikit. Ni belakang sikit. Belakang sikit. Oh. Terlepas. Okay, dia kena spam je. Alright, huruf T untuk uh, thank you so much for watching. Turun, turun, turun. okay. kita dah tahu dia punya trick macam mana. T untuk trick. Kita just letak. Sepatutnya ada orang kutip lah kat bawah kan. Kenapa aku pula yang kena letak? Kenapa semua kerja aku seorang je? Okay, adakah aku kena pergi dekat kiri sikit? Maybe. Turun. Okay. Oh, oh, oh, oh, terlepas, terlepas. There we go Satu lagi Ya aku rasa kita tak sempat pasang kot Kita sempat hantar benda ni Untuk preview sejam ni kita sempat hantar benda ni ke Motel tu je Alright So tak sempat pun nak, nak ni Sebab Bukan masalah aku ambil masa lama ke tak Memang lama eh nah, Aku kira boleh kata hampir perfect lah Dia punya apa Aku punya Apa orang cakap ni cara aku control tu ah hampir perfect. Tapi tapi overall aku ingatkan bunyi siren apa. Overall game ni seronok seronok. Game-game simulator macam ni memang aku minat. Alright tapi untuk dia punya UI yang uh, tulisan kecil tu aku itu mungkin lah yang aku rasa Korang pun tahu lah aku sekarang dengan tulisan kecil macam mana kan? Uh, itu mungkin ada turn off sikit lah. Ya, dia kalau pakai crane ni semuanya perspektif dia tau. Ha, maksudnya kau kena tahu benda yang kau nak hook tu kat mana. Ya, ang angin ni kacau pula. Okey. Baik. Turun. No? Oh ok depan lagi Oh maybe Ok Ambil ambil ambil Aduh tipu lah Yes dapat pun susah juga L ni sebenarnya Susah juga Sebab dia dekat ujung macam tricky sikit lah Kalau aku betul-betulnya aku gerakkan crane ni ke belakang sikit. Alright, cukup semua huruf. Berapa minit aku ambil masa? Aku rasa dekat 20 minit. Dan itulah simulation sebenarnya. Ah. Macam ni lah orang sebenar ambil masa berapa lama macam lah. Okay, depan sikit. Dan aku rasa kita boleh letak oh. There we go. Woo. So aku boleh keluar aku rasa. Yep. Terima kasih Crane. Oh handsome tu. Siapa tu? And then kita naik ni. Dan kita balik rasanya. Balik ke tempat. Eh apa ni? Ada blok pula jalan. Siapa pula yang ganggu depan ni? Oh, crane tu aku tak naikkan. Okey. Arah tak sangkut lah. Oh my goodness, siapalah kerja tak habis ni? Aku lah tu. Ya, biasalah. Kita tinggal macam tu je. Ha, nanti ada orang clear kan? Tak apa. Ada majlis pemandaran clear kan? Eh, siapalah sempit sangat nak keluar ni. Okay. So berapa jauh Kita nak sampai destinasi tu Aku rasa kita kena patah balik Patah balik kan? ha. Kita kena naik balik bukit tu And then Baru kita sampai destinasi Aku rasa tak sempat lah Kalau nak buat preview sejam Aku rasa tak sempat nak pasang Motel ni uh, Tapi kita boleh langgar orang tak? Oh boleh tapi tak ada apa-apa effect. So overall untuk construction simulation simulator ni right memang game yang memerlukan kau fokus kalau kau tengok aku memang fokus ya okey dan banyak gila function dan kalau memang kau orang uh, ah, real life uh, kerja construction ni kau orang akan excited lah uh, sebab ada macam-macam dia ada roller even aku yang tak kerja construction pun aku excited sebab ada truck ada crane ada crane yang besar pula tu kan awal-awal dah bagi dah uh, tak sampai sejam dah bagi crane besar dan sudah pastinya akan ada banyak lagi uh, dia punya mesin-mesin dia akan tambah uh, macam apa jentola apa semua tu lah kan tu memang mesti ada punya kan dan aku start kat US aku tertanya-tanya kalau kita start kat Europe mission kita mungkin lain sikit lah kot starting mission kan ya yeah. sebab kebanyakan aku tengok pun semua orang start dekat US uh, ah, jadi patutnya tadi aku start kat Europe kan tapi tak apalah Yang penting Kita akan cuba untuk Menyelamatkan motel ni Oh no Wah oh, kau tengok tu pemanduan yang begitu bergaya eh Masuk macam celah eh Nampak ni belakang ni aku bawa motel nampak Ah Bawa huruf eh Pinjam daripada hotel yang dah terbengkalai Hotel sebelah So kalau korang dapatkan game ni Korang boleh dapatkan game ni dekat Steam lah Macam biasa lah kan uh, Tajuk dia Construction Simulator Kalau korang tak tahu tajuk dia Korang boleh tengok dekat tajuk video Ataupun boleh baca kat description lah Kalau korang tanya aku nak sambung ke main lagi game ni Yes aku akan sambung Kalau dekat stream ke apa Cuma uh, Dia punya Kalau dia punya tulisan tu boleh besarkan cantik lah uh, Memang bagi aku nampak sikit kan Sebab aku kan tak nampak sangat kan Tulisan dia kecil sangat Jadi Kalau aku nak main pun Macam Struggle sikit lah Tapi aku suka dia punya konsep dia Construction simulation, simulator Aku rasa dah pernah ada dah kan uh, Dulu construction simulator yang lain Tapi yang ni Kira dia santai Tapi daripada masa yang sama Still uh, Function-function dia kompleks lah Haa uh, itu yang menarik tu Ya aku rasa tadi kita salah jalan ke apa eh Betul lah sini kan nah, eh? Betul lah Betul lah sini Tadi kan kita lalu bukit-bukit tu Apa pula salah jalan Ha sampai dah Ya kita ada lebih kurang 10 minit lagi Sempat ke Deliver letters Oh masuk dalam handwork. Alright, ni paki ni okey tak ni? Dah lah okey lah. Oh, aku kena kawal ke apa? I guess. Change mod. Oh, ah, okay maybe kita boleh tunjuk. Kita boleh tunjuk sekejap lah, okay? Alright uh, Aku rasa sama je lah Dia punya Function macam yang biasa tu Crane tu Okay Ooh, Okay okay okay Okay Okay so atas And kita ambil ni Oh boleh ambil Ambil space Kita ambil huruf O dulu Jadi dia sama je Control dia semua Sampai ke crane ni? Sampai ke? Oh ya ya ya ni kena okay Kena retract pakai ni. Ah ya oh, wow oh wow. okay Sampai sampai sampai sampai. Tinggi lagi tinggi lagi. Alright, go. Boleh tinggi lagi? Boleh tinggi lagi. Berapa tinggi? Ya, dia terbalik sikit. Dia terbalik sikit. Alright. So, bawah. And then. Alright. Bukanlah terbalik. Okay. Oh. Turun. Pasang, pasang. je aku salah ambil ke? Kenapa dia masih tulis tanda tu? Sekejap, kita reset sekejap. Bah! Okay. Kenapa? Kenapa? Kenapa dia ni? Dia suruh aku pak. Dia suruh aku pak. Aku tak pak lagi. Aku dapat kan? Scam betul. Dah, pak. Diego, <laughs> Mana pergi huruf O? Okay, O dah jatuh. Okay. <laughs> Oh, dah jatuh. Function mode. Okay. Ya, yeah, good ending. Kau tengok ni. Ah, masalah tak O tu dah jatuh. Ha, macam mana aku nak buat tu? <laughs> macam mana guys? Oh tu dah jatuh Tak apalah kita try Try at least pasang satu lah okay Alright Kita pasang satu lah nampak Nampak lah ada pasang tu kan Okay Kita pasang roi e. Mana aku tahu ingatkan dah, dah parking dah Sekali tak Sini atas And then kiri Okay, macam mana nak extend tu? Lupa dah D eh. Ah. Uh, ya, yeah, there you go. Alright, Extend. Extend. Extend. Okay. Ya, okay, aku nak letak satu huruf je. Okay. Aku dah tahu Roi e je Yap, yeah, Itu dia kita punya hotel dah siap Tapi hotel kita Nama dia E Okay <laughs> Hotel kita nama dia E Okay boleh tak Aku dapatkan huruf O kat depan tu <laughs> Itu soalan dia sekarang Boleh ke tak boleh Boleh tak? Come on. Come on. Oh. Oh. Oh. Oh, apa dah jadi dengan Oh? Oh. Tak boleh. No. Oh, boleh, boleh. Terus, terus. Boleh. sikit lagi weh. Okay, maybe kat sini. Okay, turun. Yes. Tak boleh. Okay. Kita kena buat sesuatu. Alright. Masalah, sikit. Kita ada masalah sikit eh. Yap. Masalah huruf O ni. Aku menyusahkan. Nasib boleh tukar bila masa. Okay, there you go. Alright. Aku nak try ambil O tu. Nak try juga. Tak apa, kita ada lagi berapa minit lagi. Sempat sempat Okay Kalau korang nak experience macam ni Macam biasalah Korang tahu lah kan ah, Boleh try Download game ni Dekat Steam Korang kena belilah Sebab Kau tengok aku seronok main benda tau ni ha. Walaupun masalah tu aku sendiri yang buat Okay Lepas tu sekarang aku dah Aku yang buat masalah tu sekarang aku Aku kena selesaikan Korang nanti aku kena pecat Ah, nampak tu? Setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Nasib boleh diselesaikan. So maksudnya game ni memang bagus. Dia tahu kalau orang tu macam aku ni selalu buat silap. Ah, memang <tsk> dia kata tak apa, kita orang maafkan. Don't worry. Kita orang lah cara. Macam mana nak ni? Yes, kita punya hotel nama dia Oi, oi, oi. Okey, aku rasa tu je lah. Uh, untuk kita punya construction simulation preview. Wah, oh, dia ni ada roket lah kat atas. Uh, preview sejam. Kalau korang suka dengan video ni, korang boleh like, komen, subscribe kat bawah. Kalau korang, korang suka lah video preview sejam ni. Kita akan jumpa lagi dalam video preview sejam yang akan datang dengan game-game yang lebih pelik. Yang mungkin lebih menarik macam ni. Sonok kan? Eh? Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.